Au yanını satayım. Dur Mesut dinlen bir ya. Ulan kopardın kulağımı ya. Etme. Vallahi koptu ya. Ananı satayım sen. Oo. Allah'ım zaten yaraydı oraya. Gördüm ananı satayım ya. Oo. Koptu kulağımda süt ha. Uf, uf. O yapma yapma. Az dur lan az dur lan az dur lan. Ha kökünden kopardım Mesut. Boşuna yapmıyorsun sen bunu. Ya bu dursun Mesut. Oo, ya Allah'ım yandı da yandı ya. Vay ana. Sen Yasla yasla. Hmm. Dur yasla çıkarayım. Yasla yasla. Dur göremiyoruz. Ha, görüyor. Oo, bana koptu, temelli koptu. <laughs> Oo, Allah'ım ya yetti boy boy boy boy boy boy boy boy boy. Geçeyim oraya. Hey gözlerine bakayım. Aç gözlerini. Şimdi kolonya sürelim. Oo Mesut. Bay bay bay bay bay bay bay bay bay. vay. Vallahi de yandı billahi de. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf.